суроо жооп жолдошум эрки жок ичимдик ичет ичпеңчи деп сурансам да макул деп ичпе макул деп ичет иче берет мечитке барың жумага дааватка чыгып десем такыр барбай. оозу жаман өтө палит сөгүнөт балдарыбызды дагы сөгүп жаман сөз менен каргайт балдарды каргабаң каргышы тиет десем да сен маңа ақыл үйретпе чала молдо болып дейді жашағанымызға беш жыл болды екі ұлуыз бар әкелері дағы ичет ежесіне айтсам ичет та не қылайын эми деп қояды өзім диндемін беш мал намаз оқимын жолықтамын сіздің баяндарыңызды дайыма ұғам сұраныш намаздарда ниет қылайым қылам бер иман бер деп бирок такыр таштай турган ойы жок не кылсам болот үмітті үзбәңіз үмітсіздік шайтандан аял кіші еркекке қарағанда кішкене шашма болады құда қаласа бұйырса жақсы бір дуа қылып үміт қылып анан қошо дауатқа шығып келгіле ең жақсысы жақсы мінезіңіз оңдап құда қаласа алла тағалам текке кетірмейді әрбір дуаңызды жақсы болып кетеді со мезгілінде чай ішіп ақырын ақырын айтыңыз башка ошол эмелер бар туугандары бар алар мени даватка чыгарганга таштап коет буюрса төрт жашта мен төрт жашка толгондо ата энем ажырашып кетишкен апамдын колундамын атамды элестете албайт элем он төрт жашымда бир окуу жайга өтүп жатып байланышып калдык апамдын сунушу менен эркек бала атасын билсин деп окууга контрактты төлөгөндүгүнөн улам үч жылдан бери байланыштабыз қысқасы апамды ажыраша електе урчу екен ошондуктан мен мамиле кылууну каалабайм сунушуңузду берип кетесизби деп кандай болбосун ата ошонун белинен чыккансыз туура акмактыгы бар убагында кудайдан коркпой жаман иштерди кылды кол көтөрдү кордоду таштап койду туура баардыгы сизге кошулабыз бирок кандай болбосун ошо атанын кызысыз эртеге кыямат күнү ошо атаңыздын аты айтып анан чакырыласыз жаман болгон чакта дагы эми бүгүнкү күнү ошону жакшы кылып алуу сиздерге турат жакшы дуа кылып жакшы мамиле мынакей байланыш болуп калыптыр акырын жакшы сөз баары жакшы сөз да сабырдуулук менен ыймандуулук менен ыйманга динге чакыруу менен кудай кааласа жакшы алып келсе болот бирок жакшы мамиле кыла бериңиз жамандап айтпаңыздар мен намаз оқып баштап ортада аябай көп уақытта қалтырып қойдым жұмышыман бошобой қалып жатам жоқ дегенде бағымдат намазын оқи албай жатам күніге кечинде ниет кылып уктап бирок тұра албай жатам қандай қылсам болады е шайтан минип алған да баардык эле намазга кантип бул багымдат намаз жыйырма төрт сааттын ичинде адам уктайт деле турат деле кээ бирлер эч убакыт таппай атам андай мындай андай шылтак тасырлап көп адамдарды көрдік мына мына мына оқимын деп жатып өліп қалып табытқа келіп жаназасы болып көміліп қалғандарын көбін көрдік біз да ошолордун катарында болуп калбайлы намаз сізге пайда ғана сіз өзіңіз үшін ишенип қойыңызшы ата енеңізден дағы аял бала шақаңыздан достарыңыздан дағы киінген киіміңізден дағы баарынан сізге ең пайдалы бұл намаз таштамаң намазды мейлі бел қаза болып қалды ылдый болып қалды қайра тұрыңыз қайра оқыңыз ұстаз менің ростум 1.60 өзім 11 классмын ата энем бойлору деле орточо орточо эле адамдар э, адамдар ичиңи кең кылсаң өсөсүн семиресиң дей, дей беришет ушулардын айтканы туурабы өзім спорт менен машыгам қантип бойымды өстүрсөм болот ештеңке емес бір алтымыш жақсы эле малайзияга барсаңыз чоң эле болуп каласыз эми кудайдын бергени да эми туурабы ал жерде канча адамдар бактылуу болуп эле жүрүшөт семирип эмирбей эле ичиңди ичиң кең кылгыла кээ бир адамдар ойлойт что семиз болсо ичи кең болот экен деп таксырлар ол ичи чоң болуу бөлөк ичи кең болуу бөлөк ичи чоңду ичи кең деп айтпагыла андай эмес ал ичи деп жүрөгү кең берешен колу ачык ал бөлөк нерсе ал кудай кааласа дуа кыла бериңиз эчтеке эмес бакыт алла тааланда абдулла ибн масуд разиаллаху анхунун ушу балтыр аябай ичке болгон экен бирок менмин деген абу жахилди ошол өлтүргөн абдулла масудтун ошо балтырын карап адамдар и ушундай деп бул арыш титирейт деген го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 Ә, кейін мысалы ошо эки рекет сүннөт окуп атканда азыркындай болуп калса кайра баштан окубайсыз болду ошо эки рекетте эле аракет кылыш керек намаз учурунда баланы уктатыппы же бирөөгө каратыппы же ойнотуп кичине нары жак бери ысыкка же болбосо мындай ә, печка сечкага неме болуп кетпей турган жактан коюп азыр бүгүнкү күндө немелер бар го не коет эле бир нерсеге салып коет го манеж манеж э, ошо вот ошо окшогондорго же болбосо бешикке бөлөгөндө ошо намазда жакын коюп окуп алыш керек да бирок намазды каза кылбай намаз бүткөндөн кийин балаңызга дуа кылыңыз дем салыңыз ла илаха илля анта субханака иннакунту миназ залимин ушул дубаны күнүнө канча айтыш керек канча айта алсаңыз айта бериңиз бул юнус пайгамбардын дубасы курани каримде юнус пайгамбарды кит жутуп алган киттин ичинде кырк күн жүргөн канча күн жүргөн кырк күн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 қиямат күнгө чейин киттин ичинде калып кетмек деген бирок ушул дубанын айткан берекесинен алла таала ушундай куткарып кыйынчылыктан чыгарып койду ошол аят келгенден кийин аркасынан биз кудду ушундай момундарды дагы куткарабыз ушу дуа менен деп койгон андыктан кимдин башында алла тааланын биринчи эч кимдин башына кайгы салбасын бир келип калса сыноо ушу дубаны күчөйтүбүз ла илаха илля анта subhanaka inni kuntu қанша жол айтсаңыз мың айтасыз екі мың он мың жүз мың қанша айтсаңыз анан ғалымдар айтышат фитна көбейгенде сыноо көбейгенде бұны да көбейтіш керек дейді чистолар зикірлерді көбейтіш керек